Hey! けお前ら何しに来たんだ国心連合の俺にこんなことしてただで済むと思ってんのか うシンジなんちゃら連合って知ってるかもしかして新連合のことさそうそうそれだそうださすが上手だシンジやつらはやばいっすよ最近できた集団らしいんすけど極東線沿線にある高校全部閉めようとしてるらしいっすこのマスクがそうだ 連合の人間閉めちゃったんすかだって大地がわけわからん奴らに囲まれてたら普通は助けるだろそそれはそうっすけど黒新連合の人間はヤバいっすよマジでだからよ何がどうヤバいんだ ゴロゴロいる暴力集団らしいですよ数で来られたらいくら番長でもやばいっすよ <laughs> その兄さんは分かってるようでねおい今のうちだぞ土下座しながら田代さんすいませんにしてぜひとも我が極東高校も国心連合様の戦下に入れてくださいお願いしますって言えば てりぶねもそれと下座するわけねえだろうがおいシンジヒロシこんなバカリングを持っておいてあるぞ 返しようとするロの集団国進連合の登場により沿線にある高校の勢力バランスが徐々に変わろうとしていた ほうういっ